¿por cuánto usted vendería su voto? No, que eso no se vende. Si lo fuera a vender, ¿por cuánto? Un estimado, ¿cuánto costaría su voto? El más caro del mundo, pero no se vende. <laughs> Eso no se vende. <laughs> No sé. En un futuro, ¿cuánto más o menos hay que darte? No, no, llorando en eso. ¿No lo vende? No, no. un par de años después, cuándo tú lo darías? No, no, no hay precio. Yo nunca he votado. Y si lo fuera a vender, ¿cuánto vale? Es que no, porque si yo decido un presidente, es que elegí no es por cuál. Es porque necesitamos cambiar qué está. ¿Por mil pesos? No, no, por, dinero no, que yo gano dinero. Ni dos mil, ni tres mil. Nada. ¿Por cuánto vendería usted su voto? ¿Y si lo fuera a vender? Tampoco. ¿Por nada? Por nada. un estimado, si en un futuro usted fuera a vender su voto, ¿Cuánto hay que darle por ese voto? Ellos no hay millones para comprarlo, porque los medios de conciencia. ¿Dos millones? No. Yo, por nada. Una hipótesis, si usted lo fuera a vender, ¿por cuánto lo diera? Por nada, yo no vendo mi honor. ¿Y ¿por cuánto usted vendería su voto si lo fuera a vender? Por nada. Pues cinco mil. Cuando viene a ver, sí. ¿El cinco? No, no. <laughs> no, no lo vendo. ¿Y si lo fuera a vender? No, no. mi voto va, pero no lo vendo. Pero si lo fuera a vender, como por cuánto te lo diera, el suyo. No tiene precio, no tiene precio. Muy caro. No tiene precio. Yo ni sé, pero no tiene precio. ¿Por cuánto te vendería su voto? No, no, yo no. ¿Usted no lo vende? No, no trae. No es por nada, ¿por qué? pero si tú lo fuera a vender en un futuro, ¿cuánto hay que darte? 1200. Eh, 1200. Claro que sí. Coño, 1200. Claro que Lo vendería es un futuro, ¿verdad? Sí, un futuro ahí, ahora no. Caballero, ¿por cuánto usted vende su voto? Yo le voy a decir algo, mi hermano. Ahorita vea cómo yo ando con una gorra. Y me dijeron que porque yo caigo esta gorra. Es paraíso, pero yo no lo voto por nadie, porque ni yo que fuera presidente que estuviera por tu lado, votara, porque ya el gobierno está y los demás que vienen, que no se puede creer en ninguno. Entonces, el voto es un deber, pero imagínate, ¿qué podemos hacer? Por nadie voy a votar, ni por cuarto, ni por nada, ni yo mismo me pago. Imagínate que otro venga a pagarme, yo no. ¿Y por cuánto más o menos? ¿Por, cinco 5 mil, 10 mil? ¿Por cuánto lo vendería usted? El dinero se gasta, el dinero es bueno, pero para mí yo no vendo mi pueblo. Porque yo vendo mi voto, un ejemplo, para yo agarrar algo para mí. Pero estoy vendiendo mi pueblo, le estoy sacando sangre. Yo no lo vendo por nada.